Datuk dah lama ke kat bandar ni? Hmm, baru juga. Baru juga? Ui, cepat betul dapat Datuk eh. Hmm. Baru-baru pun memang kabel... Kabel ke apa? Ah, uh, kabel. Oh, kabel. memang. mem, oh, cakap pun ikhlas eh, kabel. Ah, uh, kabel. Cepat laju eh, jawab eh. <laughs> tanpa ada apa-apa, tanpa was-was. Kabel, terkejut saya. <laughs> Ni tak apa, kita-kita je. Eh, tapi saya tak kenal Datuk kan? Ah, kita-kita je. Nanti awak cari saya tak jumpa dah. Ha kan? Tapi, tapi kalau orang kata apa bumi ni kecil ah. Ha. Kalau nak kata nak bertemu bertemu balik ah. Ha. tapi kalau esok mungkin saya rupa lain kot. Oh. Datuk ni ada penyakit ni saya rasa. ATM ATM ada banyak je Abang ni So dekat ATM pun boleh simpan duit juga? Boleh Kan dekat bank je lah Eh ATM uh, eh, Bank Sama je Mana sama Bank Bank yang besar tu ATM yang kecil ni Datuk Oh ah, okay eh, Sekarang ni ada Cash berapa kat tangan 134,000 je Sedih betul Oh Kalau macam tu Baik tak payah simpan Kan ha, Apa kata kalau saya nak simpan Datuk tambahkan ha. dulu Baru rasa-rasa macam simpan tu Boleh saya belajar oh. Dia nak belajar juga ni kak Nanti saya tak tahu macam mana Kalau Datuk tak ada Dah lah tak boleh nak call ke apa Ah, okay Ambil eh Dah buat IC lesen belum? Tak ah, IC dah lesen dah Siap kena marah dengan JPJ pula tu waktu buat lesen Asal? Adalah dia garang lah bukan kena marah pun Ah Saya pagi-pagi buta kan Pukul 4 pun sampai sini naik, naik kapal terbang Mungkin JPJ tu pagi-pagi dia macam ni sikit lah kan ah, Blur-blur sikit ah, macam tisu sikit hari tu Tapi tak takpelah saya dah biasa dah Hari ah, kena maki-maki ni dah tu Oh. Maki-maki tu benda biasa je saya ni Kena bully Benda-benda biasa Kena scam macam tadi eh Wah ha, ni geng datuk-datuk ni Ni semua geng datuk Janganlah malu saya Saya ha. ni siapalah Marhain je eh. Oh kita kita ni semua Mak ay, ah, Bisa juta ni kita ni Ini ni ni kawan-kawan datuk ni Macam tu eh Ha ah, saya ambil duit Lepas tu yang datuk pergi cakap Ni geng-geng datuk <laughs> Dia tak faham ah, Tak saya saja je petik Oh petik oh, Datuk pun suka memetik eh <laughs> ya. Boleh. Eh, bebek bebek tu. Oi. Oi. Datuk. Bapa lu. Reverse ah. Hello. Ah, main dua, main dua. Maaf lah, tak mampu nak, nak Saya suka pula dengan bunyi Dato' punya kereta lah, reverse eh ah. <laughs> Dato' ni Aduh Tiba dua horsepower Suka kau yang biasa pun lama eh. Bukan hawa juga Buat malu je tu Nama pun salah tak kita petik kalau betul kita go on Dan, orang kata kita try try petik kalau jadi ha kita ambil terus satu bunga hmm, betul Datuk cakap-cakap pasal bunga ni Datuk ada ke bunga takkanlah tak ada kan ada pangkai kan Eh, tak ada Alah sayang ni Datuk Duit banyak Datuk perhabiskan dekat saya tadi Kenapa Datuk bagi dekat awek ke Siapa-siapa Takkan tak nak cari datin kot Eh buat masa sekarang Saya cuma tolong warga-warga yang baru mendarat je Ya ke Abang yang tadi tu pun yang kita jumpa kat sesuai minyak pun dah nak kahwin Takkanlah Datuk tak kahwin Ah tu lah pasal Dia ajak a, Apa ajak kan Kita pergi kahwin dia Tapi tak beritahu pun nak Alamat rumah dia Ah tu pasal Macam ajak tak ajak je Kan Mungkin mungkin dia nak belagak kot dia dah kahwin kan. Saya tadi perhati je dia. Ingat tak turun kereta tadi? Baik Datuk tadi macam pegang tangan saya kan. Ha, Bila? Hei. Eh abang ni nama apa? Eh? Ha? Saya? Ha. Ada cover, ada cover. <laughs> tak ada lawan. tak ada tok, tak ada. Tak tak. Nama, saya Remy, Remy. Bukan oh, Remy, Isa tu bukan. Ha. Remy, Remy Yakob. Ha? Remy Yakob. Ha, ah, y A K U to the B. Y A K U U to the B. Ha, dia kena ada to the B tu. Jangan lupa. Y A K U to the B. Yeah, hebatlah Datuk. Datuk macam jadi rapper lah. Balik kerja ke lah yang baju kot pink? Ah, tak ada lah mana gua balik kerja. Ini fashion biasa saya lah ni. Hari-hari oh, biasa. Fashion biasa. Hmm, fashion biasa lah hari-hari. Ha. Jadi Alah, kot ni kan apa eh. pun. Kot bandel pun. bandel, kena bandel tu. Oh, lagi, lagi, lagi. Eh, siapa batuk tu? Batuk? Aduh, leh leh siapa batuk? Oh, <laughs> saya sakit kenapa ni Datuk? Ah, sakit. Oh, Kena kena jangkit lah. Aduh. <laughs> Macam mana ni kalau dah batuk ni kena pergi hospital, kenapa? hospital tak ada orang. Kalau hospital tak ada orang kita pergi beli topeng. Oh, ketak guna juga. <laughs> tapi dah, dah kena, dah kena tu. Kalau dah kena tapi tak berjangkit dengan orang lain. Oh, ye, ya, yeah, tak ye. Yeah. Ah, boleh lah Datuk buat saya pergi topik, beli topeng. Ah, jom, jom, jom. Ha. Kau ping tu memastikan kesihatan.